Astăzi este despre a clădi. În dicționar a clădi este a construi uh, ceva, o clădire și m-am gândit să filmez aici în fața clădirii astea neterminate. Cumva așa cred că suntem și noi, oamenii, la un moment dat ne, ne nu mai găsim resurse să terminăm personalitatea, să finisăm și să, să fie totul ok și rămânem așa, ca o clădire neterminată. Uh, până la sfârșitul vieții. Așa că te invit să găsești resurse pentru că le avem înăuntru nostru. Ciao!